who's gonna stop me? You? You? You? You? you. dem, was ich bis jetzt so gelernt habe oder erfahren habe, ist es so, dass die Frauen hier vor allem die Verantwortung tragen sollen für Versorgung der Familie. Und zwar sowohl finanziell als auch natürlich im Haushalt. Ja, bei uns war es auch so. Meine Mutter ist auch arbeiten gegangen und hat auch einen Haushalt komplett geschmissen. Also meine Eltern sind beid, haben beide einen Vollzeitjob geballert und äh, ja, meine Mutter hat sich dann halt noch ganz, ganz viel um uns und um den Haushalt mitgekümmert. Jeden Tag gekocht und alles. Das also ist schon eine krasse Leistung. Und das natürlich in Deutschland. Das ist natürlich nochmal was anderes, wenn du dann das Geld hast, um deine Kinder zum Beispiel zum äh, Fußball zu schicken oder zum Klavierunterricht oder sowas, dass die Kinder auch noch beschäftigt sind neben der Schule. សួស្តីចាសួស្តីជំរាបសួរសុខសប្បាយសុខសប្បាយជឿអង្គុយលេងគុណចាន Thank you so much for having me. <laughs> Thank you very much. So, where's the music coming from? អូចម្រៀងគេចាក់ថ្ងៃអាទិត្យគេស្ដាប់ karaoke គេជាង Karaoke? <laughs> That's great. Okay, so um, what would you normally do now? អឺឥឡូវខ្ញុំត្រូវទៅជួយមើលគូបងនៅស្រែទៅមើលស្រែមកខ្ញុំណាទៅមើលគូជីម Go with តោ it? Yeah, okay. <laughs> Okay. nice. Should we go together? Okay. Hut kriege ich leider nicht. extrem schön. Ich habe Sikongs Schwester kennengelernt, die hier auch mitarbeitet, diesen Kühe. Ich bin ziemlich selig, weil es wirklich extrem schön ist. Und ich habe noch nie ein Reisfeld gesehen und ich war vorhin so, äh, wächst das nicht im Wasser? Und dann wurde mir erzählt, ja klar, in der Regenzeit ist hier natürlich Wasser und dann steht das hier auch alles im Wasser. Aber jetzt ist ja Erntezeit, jetzt ist hier gar nichts mehr. Dann wird das hier abgesäbelt und da kommt unser Reis her. Unglaublich. សាលកូនតូនពីនោះទៅជាឯងទៅនោះណាក៏ទៅគេទៅសាកាសបាត់ថានឹកថាបើមិនទៅវាអត់ប៉ុន្តែក្នុងការដែលទៅនឹងបើនិយាយរឿងប្រាក់ខែទាំងហ្នឹងមិនសមហេតុផលទេសាធុរីនឹងយកបានមិនបានផងហើយកូនតូចទៀតហើយមានស្រីទៀតហើយគាត់ក៏ចេះជួយចុងផ្ដើមអំពីគំនិតអំពីការហូបស្រ័យនោះឃើញថាបានការធូរធានទីទួច did that time feel for you when you moved out of your home at such a young age for work? អារម្មណ៍នឹកតែកាត់ចិត្តនឹងការនឹកអារម្មណ៍នឹកពុកម៉ែនឹកបងប្អូនតែដោយសារតែជីវភាពក្នុងគ្រួសារមានការខ្វះខាត ពេលអញ្ចឹងក៏ដាច់ចិត្តទៅភ្នំពេញដើម្បីរកការងារធ្វើ When you grew older and you were in the factory, did you ever talk to other kids that were still in school and compare your lives, or was that never something that mattered to you? Did you just live your reality in the factory and Nothing else mattered ធ្លាប់តែបងតែកាលនោះពេលខ្លះចឹងទៅខ្ញុំបានឆ្លៀតរៀនជាមួយកូនចាស់ផ្ទះបន្ថែមតិចតិចចឹងណាបងហើយគិតថាគេអ្នកបានរៀនខ្ពស់គេបានការងារល្អធ្វើចំណែកខ្ញុំ ធ្វើការរោងចក្រហើយអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាដូចជាខុសគ្នាឆ្ងាយដែរសម្រាប់អ្នកដែលអត់ចេះអ្នកអត់មានចំណេះដឹងអញ្ចឹងបង What do you wish for your son's future? ចង់ឲ្យកូនរៀនបានខ្ពង់ខ្ពស់ហើយធ្វើការល្អជាជាងខ្ញុំព្រោះដោយសារថាការងាររោងចក្រអីចឹងធ្លាប់ស្គាល់ហើយហើយអញ្ចឹងអត់ចង់ឲ្យកូនធ្វើការរោងចក្រទេ So basically, all of the weight of the family, all of the responsibility relies on you. Um, how does that make you feel? មានអារម្មណ៍ថា មានការលំបាកតែទោះបីលំបាកយ៉ាងណាក៏ខំតស៊ូដែរព្រោះដោយសារនៅក្នុងគ្រួសារវាខ្វះខាតសពមុខសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងអត់មានទៅចិត្តអីទេចេះខំប្រឹងតស៊ូនៅក្នុងជីវិតថាចេះតែមានបញ្ហាហើយក៏ខំតស៊ូឲ្យរួចពីផលលំបាក So it seems to me that um, there's a lot of people here in Cambodia that are in a similar situation to yours. What do you think is the solution? ចូលជា250 260នោះហ៎បងអឺក្នុងចិត្តមានគំនិតថាចង់បានប្រាក់ខែឲ្យបានច្រើនជាងនឹងដែរដើម្បីជួយគ្រួសារហើយក៏ជាការសល់លុយទៅថ្ងៃក្រោយហ៎បង Ich bin so sprachlos darüber, dass sie sagt, dass sie dass all das, was sie als Problem empfindet, mit einfach nur ein bisschen mehr Geld, das sind 50 Euro mehr, als sie bekommt. 50 Euro ist in unserer Welt, in dieser Instagram-Influencer-Bubble einfach gar nichts. Wenn man mal überlegt, wie teuer ein paar Schuhe sind, die sie wahrscheinlich sogar noch auch mal hergestellt hat, so. Also ein Bruchteil davon, 280 Euro. Ich glaube, dass ich gerade in dieser, in diesen, keine Ahnung, wie viele Minuten das waren, nochmal meinen gesamten Feminismus und den Kampf, den ich kämpfe, so überdacht <laughs> habe. Und die Art und Weise. Und dass es so egal ist, wie viele Leute mich jetzt schon als viel zu aggressive Feministin bezeichnen. Ich weiß, dass es noch viel aggressiver sein muss, weil Keiner ist frei, bis wir nicht alle frei sind.